السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب وياكم مصطفى أخوكم مصطفى من العراق عندي اليوم ثغرة هي طريقة الحصاد الزراعة والحصاد باستخدام الحاصودة إذا كان ما عندك غاز طبعا الطريقة هي الأكثرية يعرفوها بس اكو فد يعني ملاحظات وشوية تسهيل بيها أكثر انه هي زراعة آه، حصاد وزراعة بنفس الوقت وحصاد آه، المزرعة الثانية وزراعتها بنفس الوقت بدون عمل refresh أول شي نشغل برنامج تشارلز نقطع السلة فعل ال break سوي refresh نعطي اكسكيوت audit response IMF data عندنا شباب هنا الغاز هاي آه، غاز كلمة غاز أنا عندي ستة غاز نسويها نضيف لها أي أي رقم نشيل ال break ونعطي execute وندق على السلة رجعنا مزرعتنا فتحت المزرعة شباب آه، ندق على السلة بدون ما نفعل ال break ما نفعله نعوفه هيك نجي على آلة الحصاد ونعطيها حصاد حصدت عندنا شباب آه، زر الحفظ اشتغل بدون بريك آه، بوينت نجي على فارم مزرعة اخر جيت على هالجيت واي هو بس جيت واي نعطي كلير هذا نشيل هذه على مود ما يزعجنا بالشغل على الجيت نعطيه القلم الإيديت أي ام اف شباب نجي على كيو الداتا is all نجي هنا هي نمبر ورجعها كما كانت صارت فاست او تحط اي كلمة ودوس انتر هي نفس الشيء نفعل الكاميرا نعطي اكسكيوت راح يحفظ عندنا ننتظره بين حفظ هاي شباب اندق على السلة انتهى هاي حصدنا طريقة الزراعة النوب ندق على آلة الحصاد زراعة طبعا راح أزرع عشب لأن تفيدني بطريقة تكرار عن طريق العشب زراعة زراعة عندي شباب على الفارم على الجيت نشيل الكاميرا على القلم IMF QU data ال is all نغيرها بس نحط نضيف الترو اي حرف ونعطي انتر صار فاست نحط هنايا ندوس اكسكيوت شباب ننتظر بين ما يحفظ حفظ ها هي احسن له شباب هسه عاد نروح على مزرعتنا الثانيه على مود يعني اختصار الوقت اكثر بين ما تعمل refresh وانه تسوي repeat ما ما يحتاج اي اي شيء من هالقبيل على آلة الحصاد حصاد شباب نجي همين على الفارم على الجيت على الجيت واي نشيل هذه نعطيه edit امف كيو يو داتا الترو نغيرها نسويها فاست صارت فاست نعطي اكسكيوت شوف شباب من انطي اكسكيوت وهاي ما نفعله ما يشتغل الا تفعل الكاميرا تعطي اكسكيوت شباب متغرب ما يحفظ حفظ عندنا ندق على السلة نجي النوب قاعده الحصاد زراعة بذور هذا عشر شباب آه ظهر ملف الفارم الجيت واي نشيل هاي ام اف كيو يو الداتا الترو نغيرها نسويها فاست نفعل الكاميرا نعطي اكسكيوت ننتظر بين ما يحفظ حفظ عندنا ها هي دقينا على السلة الرفرش نشوف شغلنا شباب ما راح اوقف الفيديو انا تشوفون طريقة تكون واضحة اكثر اه شباب حصدنا وزرعنا بعملية واحدة ونشوف شباب شوف عند الـ الـ الغاز نفسه ستة طبعا هو ما يسوي أي شيء ما يحصد راح نرجع على مزرعتنا الرئيسية اه شباب هاي همين زرعت شباب ان شاء الله الفيديو القادم راح اشرح لكم آه، طريقة مبسطة اكثر لطريقة العشب اللي اكثرية ان هم يشوفوها ومتجاهليها لان يشوفوها ان هي ما تاخذ آه، ما تنطي فلوس هواي بس شباب انا طبعا هاي المليونين سويتهن بساعة زمان بس انا ما كان عندي غير مية سويتهن بساعتين زمان فان شاء الله الفيديو القادم آه، اشرح لكم طريقة العشب شباب آه، طبعا زورون اذا تحبون هاي ال group آه، مزرعة سعيدة آه، وهابيلاند واسرارها طبعا هو انا group جديد سويته وان شاء الله ننتظر تفاعلكم ويانا هنا اصدقائي طبعا ذولي عندي هنا من شي جديد شباب هاي صفحتي القناة الرئيسية قناتي همين الفيديو ان شاء الله تلقوه عليها طبعا هنا امين العسري اخ عزيز واحد آه، الجيدين بالمزرعة وزكريا فرح وإن شاء الله نشوفكم فيديوهات قادمة طبعا شكر وتقدير للأخ رائد العراقي هاي قناته الرئيسية اللي يحب يزورها طبعا بالنيابة عنه لأن هو هم أخويا وهو ما يقصر أبد وإحنا طبعا والشيء الآخر طبعا آه، منتديات المزرعة السعيدة وثغراتها طبعا هذا اسمي اسمه أنا عمار زد أم بعدني ما مسجل طبعا اعذروني ما مداخل فهنا أشكركم وأشكر تواصلكم ويانا كان معاكم مصطفى العراقي